Tá nada. Pagamos. Furaco danado. Ô, gente, eu nunca vi um carro com apagador, não. É, esse aqui é da Ventoria. Esse carro tá com um buraco ali no radiador. Hum. Não, é não bem no radiador, não, não. É que é a mangueira lá em cima. É no radiador, mas na mangueira. Então esse carro ele só, ele só liga a arma arma ventoinha quando ele está 90 graus. Aí se deixar ele para poder armar na hora que a água esquentar muito, aí começa a vazar. E se eu não deixar esquentar muito, ela não vaza não, entendeu? Entendi. tá aí você tem um. Aí eu instalei a ventoinha direto. <laughs> é o Magaiva, <laughs> inventa tudo. <laughs> Ai Deus do céu mas. Aí subiu a temperatura, você passa no apagador ali. Não, aqui é eu já, já ele direto, aqui já tá ligado. Aí eu vou e já ando com a ventoinha ligada. Ah, já ando com a ventoinha ligada. É. Pra manter a temperatura baixa. É. Francamente. <laughs> Soluções técnicas aí, gente, ó, de última é, hora, tá vendo? É. Isso aqui é outro. É aqui que vai entrar, né? É. Nossa,